بعد من فوق فوق مطلع يغنوا يغطوا بلاك طلع عليهم وعلى بين الزيتون فوق فوق والمسيل في حدا خليهم بدهم يطخوا زنا اطلع هيو اتبشوا اتبشوا هيو ولي المواتير شوفي من عارف بيحجوا عن 200 وشي ابو اربع عينين هذول اللي ابو اربع عينين He's aiming. اطخ تعال اطلع اطلع اطلع